Ferroelio García, de Salamina Caldas. Ah, hace muchos años. Yo vine aquí a Medellín en 1957. 75. Poquito, ¿no? finca trabajo en el aquí, Naranjal. este? Eh, aquí. Es este local. Pero si está en la calle de Don Juan El, eh, eh, llevo 18 años aquí. que yo fui, fui litógrafo y estampador de tela. ¿Y eso de cuántos? Uf, de nadie. Imagínate por ahí en 1960. Yo trabajé aquí en... Usted, usted nos conoció cuando quedaba aquí, en el Cóndor. ¿Dónde quedaba? Ahí donde está Carrefour. Estaba estampando tela ahí estampaba tela a 10 centavos yerba cuando eso existiera yerba Y ganaba buena plata. era buena plata en el tiempo, uno ganarse, en, ese tiempo uno ganarse 2.000 pesos al mes era mucha plata, mucha plata. vino la el modernismo y me sacó. Que ya no hay más que hacer. ¿A qué te dedicaste? Ya me dediqué prácticamente a esto. Al caucho. Eso es eso es de montacarga. Hay unas que sirven, hay otras que no sirven. ¿Y en cuánto compras allá, Me cuesta 60 mil pesos hago por ahí 200, 250. Antirruidos, se llama esto. Esto es, ...está esto visto en el Toyota que trae un muelle, muelle que va en curva. Entonces en las puntas de esas hojas caen un huequito. Se acomodan dentro del huequito entre hoja y hoja para que no hagan no lleguen Haga cuenta que este es el muelle, la hoja. Entonces, este, este te pica de entrada dentro de esa cosa, con el fin de que no corra. ¿Cuánto vale eso, Rogelio? Esto vale 700. Que es algo peligroso con la mano. Pues ya estoy acostumbrado. Esto es para un, tapón de un tanque de combustible. Y aprendí esta vaina a hacer todas esas cosas solo. Yo no tuve... Maestro. Antes, antes yo tengo alumnos. Un trabajo que vinieron por ahí. Ah, unos tapones para una escalera a ponerlo yo ahora. ¿Cuánto fue? Eso, seis pesitos. ¿Cuál me en ese carro? En esta cabina. Ya unos salsitos aquí. Unos salsitos. Allí va una escualización, así. Una actualización. Esos no unos salsitos. Y esos vienen vienen modernos y vienen con modernos y vienen con platina. Entonces eso, saliendo del mercado, ¿no? ¿Entiende? Eh, sí, los viejos están saliendo del mercado. Ya tiene uno que adaptarse a ellos y ingeniárselos para hacerlo. Medidas, medidas, es una medida. Cuchillos y llaves, metros y cosas así que, que la necesito. Y estoy que me voy de aquí. ¿Por qué? ¿Negociaste? No, eh, inclusive yo estaba esperando para entregar, entregar hoy. Para entregar. Y el señor de la luna vino. se ha puesto, no patalea, al rebelde. ¿A qué? ¿A qué va uno a poner el de rebelde? Pero si le dan un millón de pesos a ustedes. Toca porque eso no era mío. Esto no es mío. Antes hay que dar gracias que me dieron trabajar tantos años. Este es el centro de Medellín. Entonces sacan una lacra. ¿Ustedes son una lacra? Una este, conjunto es una lacra. ¿Qué significa lacra? Porque es una, una mancha en medio de la ciudad. Lo, mismo que Barrio Tieso. Lo mismo que Barrio Tieso. Entonces ya llega el modernismo, y entonces no sale. Y eso no tiene, eso no tiene paro, pero... cuatro días después de escribirme para arrancar ya. ¿Vas pues a comenzar de cero otra vez? Prácticamente. Lo que sí es que ahora que me resuelven este problema aquí, me quedo por ahí un mes sin dar golpes. Descansando no es de que levantes pensando en el trabajo. Y va uno de aquí se cambia a las 5, 5 y media, se va para la casa. Prácticamente uno vive más aquí que en la casa. Y me voy a dar el descanso porque uno, si no me merezco un mes siquiera descanso de tantos años.